मेरो नाम चाहिँ Mani Lama I'm going to be seventy three seventy very soon. <laughs> My father used to always, uh, somehow when he used to get hold अब क्यामेरा मलाई दिनुहुन्थ्यो सो मेरो साथीहरू फोटोग्राफरहरू थियो उनीहरूसँगै लागेँ अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको पोस्ट कार्ड यहीँ काठमाडौँमा छाप्थ्यो the quality was terrible but even if the quality of the paper was not good त्यो हेर्दाखेरि हामीले हामीले चाहिँ के सोध्यौँ यसलाई क्वालिटी पेपरमा प्रिन्ट गर्नु सक्यो भनेदेखि त people will want to buy so anyways then then I I thought post card is a good business भनेर अनि then I started making plans like okay I'm going to go to Everest region अनि एभरेस्ट सिरिजको पोस्ट कार्ड बनाउँथेँ यो मैले यसको टाइप एन्टर द युनिभर्स भनेर टाइटल राखेको थिएँ नेपाल जसरी प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यहाँ धेरै कम नेपाली आवाज पाइन्छ कि अथवा नेपाली फोटोग्राफर पाइन्छ होइन र त्यो बेलामा त अझ झन् औँलामा गर्न मिल्ने फोटोग्राफर भएको बेलामा मणिदाले जसरी नेपाल नेपाललाई चिनाउने काम गर्नुभएको छ नि त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँको योगदानलाई म धेरै नै उच्च मूल्याङ्कन गर्छु मणिजी भनेको जस्ट एउटा फोटोग्राफर मात्रै होइन उहाँ चाहिँ नि मतलब उहाँको राजनीतिक चेत होइन सामाजिक चेत अनि एउटा त्यो जुन सहर जुन मुलुकमा आफू जन्मेर हुर्केको छ त्यो मुलुकलाई आफ्नो हेर्ने एउटा पर्सपेक्टिभ अनि त्यो सबै कारणहरू चाहिँ ब्लेन्ड भएर मात्रै उहाँको पर्सपेक्टिभ चाहिँ एउटा तयार हुन्छ क्या फोटोग्राफी आफैमा पनि एउटा करियर हुनसक्छ कि फोटोग्राफी गरेर पनि नाम दाम के हुनसक्छ कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मणि दाईकोबाट इन्सपायर भएको जस्तो लाग्छ मलाई And this year, the photographer who we are honoring today for his exemplary contribution to Nepali photography at this very first edition of Photo Kathmandu actually needs very little introduction for those of us here. But he is Mr. Mani Lama.